ішкі дүниесі қайнап ала сапран болып жатса да ол барынша сабыр сақтады жүзін жуған көз жасын сілкіп тастады да жиырма беске келіп қалған болар деді иә үйленемін деп жүрген еді мен де көрейін балаңды сөйлесейік деді самал неге олай айтқанын өзі де білмейді әйтеуір қалдыбекті олын көргісі келіп барады мәрмәр тастан өрілген қос қабатты үлкен үйдің алдына келгенде самалдың аузы еріксіз ашылды балаңның үйі осы ма мә осы үйді балаң өзі салды ма дәл осылай деп ойламаппын деп басын қайта қайта шайқай берді иә айтып едім ғой балам мықты шықты жаста болса үлкен тірліктер жасап жүр деп марқайған күйеуін жақтырмаса да самалшын таңданды қарындастарым тұрмысқа шықса жәрдем беремін деп жүр ақылды өзі мм да керемет екен екеуі көлік ішінде сөйлесіп отыр ұлы шығу керек үйден бірақ баласының орнына екі қолын беліне таянып толықтау келген әйел шықты бұларды көргеннен айқайды салды немене тағы ақша сұрап келдің бе балам жоқ үйде өзің ғана келмей қатыныңды да ертіп келетін болғансың ба келуші болма ақша да сұраушы болма сенің қыздарыңды бағуға міндетті емес ол деп тұр қалдыбек екі үш рет қаладағы қыздарының оқу ақшасын төлей алмай осы баладан алғаны бар еді соны айтып тұрғаны ғой қалдыбек те бұл әйелдің мінезіне еті өліп кеткен секілді оның сөздеріне еш саспай алған ақшаны түгел қайтарып бердім уайымдама дамирді шақыр деді өзі самалдан ыңғайсызданып барады таңертең дамирмен сөйлескенде тіке үйге келе беріңіздер мамам бүгін ауылға кетеді деп еді бұл әйелдің жалмаң етіп шыға келетінін қайдан білсін баласының үй жайын көрсетіп самалға бір мақтанбақшы да еді бір жағынан ендігісі көлігін кері бұрып тұра қашқаны жөн болмас өзіне салса бұл әйелдің түрінде де көргісі жоқ бала бар ғой ортада бала бар дамирді шақыр дедім саған деген қалдыбек даусын зорайтты анау әйелге де керегі осы емес пе еді шындықты жасыра бергеннен пайда таппас бұдан кейін бұл өтіріктің зияны тимесе пайдасын көрмесі анық балам балам деп алып жиі жолыққыш болып кетті екеуі дамир де қашан қараса менің әкем деп аузынан тастамайды баламның бар тапқанын тауыспай тұрғанда қалдыбектің бетін әрмен етейін деген оймен ол дамир сенің балаң емес оны өз әкесі іздеп келді біздің өмірімізге бұдан кейін араласушы болма дей бергенде үйден иығына сүлгі жамылып дұрыстап сүртініп те үлгермеген дамир жүгіріп шықты су шаштарын сілкіп тастап мама кіріңіз үйге мен не айтып едім сізге деп анасын иығынан құшақтап ішке кіргізіп жіберді шешесінің аузы жабылатын емес сонда да балам қазір айтпағанда қашан айтамыз енді қашанғы жасырасың сен айтпасаң мен айтамын деп неше рет ескерттім өзіңе болды жетер сенің өз әкең бар ол сені іздеп келді өз әкеңді ренжітпесейші деп қояды ессіз әйел көлік артында бәрін тыңдап отырған самалда үн жоқ жылап кеткен баласын да жұбатпай қаперінде не болып кеткенін түсінбей отыр ол түгілі қалдыбек өз құлағына өзі сенбей жүзі жуған шүберектей ағарып кетіпті анасын ішке кіргізіп жіберген соң дамир кешіріңіз әке анамды білесіз ғой душта едім келгеніңізді байқамай қалдым таңертең бүгін ауылға барамын деп еді ертеңге қалыпты сол душқа түсіп болған соң өзіңізге хабарласпақшы едім басқа жақта жолығайық деп үлгере алмай қалдым ғой деді көлік алдына жайғасып артына бұрылып самалмен амандасып жағдай сұрап елпілдеп ақ отыр байғұс бала өзі аласа бойлы тығыншықтай ғана ақсарының өңдісі екен қалдыбек дегеннің иығына екі кісі мінгендей зор денелі ұзын бойлы қара торының красавчигі емес пе самалдың сөзімен айтқанда сонымен баудан табылған нәрестенің құпиясы жайына қалды ал қалдыбек пен самал дамирге бұл тақырыптың шет жағасын қозғап көрмекші еді әке анамды кешіріңіз ол не айтса да менің әкем сіз болып қаласыз деген дамир өзін кінәлі сезініп отырғандай білмеймін ғой мен танымайтын біреу келіп анамның басын айналдырып алған ба адам сенбейтін сөздерді айтып жүр сіздің орныңызды ешкім баса алмайды әке алғаш рет сізді көргенім әлі көз алдымда еш есімнен кетпейді сол кездегі сіз әкелген сүт пен нанның дәмін де ұмытпадым ұмытпаймын әке бірдеңе десеңізші мен сізге өмір бойы қарыздармын әке алдындағы перзенттік борышымды да өтеймін қарындастарымды өзім ұсатамын інілі де болыппын ғой әке неге айтпағансыз маған деп артына тағы бұрылып бөпеге қарап күліп қойды қалдыбекте үн жоқ сол үндемеген күйі самалды үйге келіп тастады да өздері ары қарай кетті иә дамирдің анасы айтқандай ол қалдыбектің баласы емес аңқылдаған ақ көңіл мінез ойы тұзаққа түсірген кімнен жүкті болғанын өзі де білмейтін сұм нысанасын қалдыбекке бұрған ал арадан неше жыл өткенде шеттей балалардың қиын ахуалын көрген ол қамқорына алмаса өзге түгіл өзін өзі кешірмейтін еді табысының бір бөлігін осында асырып отырғаны да сондықтан дамирдің талабын байқап оқытты шоқытты кәсібін бастауда қолдау білдіріп айналымға қаражат тауып берген де өзі әке үмітін ақтап алғыр бала тірлікті дөңгелетіп алып кетті сол әбден аяққа тұрып тірлігі дүрілдеп жатқанда өзінің туған әкесі пайда бола кетіпті ғой солай әйелінен қаншама жыл жасырған құпиясының бетін ашқанда арты осылай жалғасады деп ойламаған еді қалдыбек әкешім деп еміреніп тұрған баланың кеудесін итермесі анық сонда да қалдыбекке оңай тиген жоқ бұл хабар ол қатты қиналды алла берген баланы кім туып тастап кетсе де іздемеймін енді көреміз де пешенеге жазылғанын деді самал бірер сағаттан соң қайтып келген күйеуіне айналдырған екі үш сағаттың ішінде қалдыбек қатты түтігіп жінжіп кетіпті кең кеудесі бүрісіп шөгіп қалыпты маңдайынан тағы бір сызық орын алып самай шаштың жартысы ағар үлгерген сияқты аяп кетті күйеуін жұбатып жүр оны қандай ақылды бала еді тіл көзім тасқа сенің тәрбиең ғой әйтпесе анау шешесі солай тәрбиелеп оқыта алатын ба еді иә балаң дұрыс айтады тапқан емес баққан әке дамир дедің бе тіпай тіпай тіл көзім тасқа қыздарымның осындай ақылды қамқор ағасы бар кезде мен еш ойланбасам да болады екен деп сөйлеп жүр осылай айтса кеуінің көңіл күйі көтерілетін секілді бірақ қалдыбек тек күрсіне берді кеш бойы тілден қалып тек түнде тапшанда жұлдыздарға қарап жатып құдай берген баламыздың жағдайына қатысты бір күдігім сол дамир еді қызық өзімнен аумай қалған бұл бала бауымызға қайдан ғана топ ете қалды екен деді жә жетер ойланбай ақ қойшы құдайдың бергені де бізге кімнің баласы болды екен деп іздеген сайын бір бәлеге тап болатын сияқтымыз қорқам ары қарай зерттеуге осы екі үш күннің ішінде болған оқиғалар қалған ғұмырыма жетеді мен үшін, миым әлі қорталар емес көргендерімді деді самал бесік тербете отырып бесіктегі бала ұйықтаған соң ұлданайын аяғына тербете бастады мейлі ой түбіне жетпеспіз ертерек ұйықтайық ертең асқардың қырқы ғой баламен барып тірлікті қарқ қылмасам да қол ұшымды тигізейін ошақ басына е құдай сондайдан сақтасын біздікі жай еркелік шығар алла бізге бала берді шүкір етуіміз керек ал қайнағаның баласын алды ғой жап жас күйінде кетті бейшара абысыным қатты қиналып жүр құдай осындайдан сақтасын деген самал қызын да төсегіне жатқызып көзі ұйқыға жұмыла берді таң атысымен олар қара шаңыраққа жол алды қара шаңырақта қалдыбектің ағасы тұрады асқар есімді ұлының бүгін қырқы өтіп жатыр ажал жас кәріні таңдамайды екен тепсе темір үзетін жап жас жігітті ажал құшқанда бәрі есеңгіреп қалған жүрегім ауырады деп жиі айтатын мән бермеген еді ешкім сол жүрек ауруы ойламаған жерден ойнап күліп отырған жерінен алып тынды ғой қалдыбек пен самал есіктен кіргеннен абысыны жүгіріп келіп күтіп алды екі көзі нәрестеде маған бер мен өзім қараймын өзің анау келіндерге бас көз болшы деп баланы жұлып алғандай болып